Jak szukać oddechu, relaksu? Wyzwolić się z poczucia, że ciągle coś się powinno robić, że zadania się piętrzą, a własna nieefektywność psuje humor. Ale przecież codziennie masz czas, kiedy nic nie robisz i nikt niczego od ciebie nie chce. Mam na myśli godziny snu, a potem pobudka. I to jest ten najważniejszy moment w ciągu dnia. I co wtedy? Włączam radio, sprawdzam maile, portale internetowe, katuję mózg przełączając wajchę na tryb bądź czymś zajęty. Ja tak nie robię. Przez pierwsze pół godziny nie wychodzę z sypialni, jestem offline. To najważniejsze kwadranse mojego dnia. Siedzę w medytacyjnej ciszy, jestem obecny, jestem świadomy, ale niczego nie muszę robić, żadne zadanie na mnie nie czeka. Jeśli miałbym coś umówionego na rano, to tak zaplanuję sen, by wstać wcześniej i mieć moje ciche pół godziny. Tak wygląda moja recepta na oddech, na relaks, na dobry humor. Więcej o tym napisałem w siódmym odcinku powieści Izrikus. Polecam, można pobrać z www.izrikus.com. Weź w dłonie filiżankę i zamknij oczy. I zrób pierwszego łyka. Poczuj smak kawy. Zostaw w spokoju wszelkie myśli, które przychodzą do głowy zostaw dźwięki,